Labdien, cienījamie hokeja līdzekļi! Piedāvājam jūsu uzmanībai eh, vienu no laikam jau intriģējušākajām Latvijas hokeja virslīgas eh, spēlēm starp eh, hokeja klubu Liepāja un hokeja klubu Zemgala. Mačs intriga, protams. Ir pat vairākas. Viena no tām, protams, ir pagājušās sezonas izskaņa un, precīzāk, cīņa par bronzas medaļām, kurā tikās abas šīs komandas un liepainieki. Jā, un liepainieki izvirzās vadībā. Pēc nospēlētām 3 minūtēm un, 4, 3, um, un 43 sekundēm. Jā, tieši tā. 1-0 Aleksis Dakotovičs um, no zonas vidus uh, uzsludināja uh, pa ledu un uh, pārspēja tātad Tomu Konrādu 1-0. Iemetiens, iemetiens. Uh, Uzvarētāju uh, no sākuma nebija, pēc tam arī pieguva liepanieki un radījums no zonas vidus. Uh, Romanis Nekļūdovs ir tas, kurš pēc 27 minūtēm un 10 sekundēm ir eh, mainījis rezultātu uz tablo, iepriecinot sevi, savu komandu, savus radiniekus un līdzekļus. Viesus uz pārmetienu, noguruši, paguruši un gal galā epizode beidzās ar gūtiem vārtiem. Gribētos teikt, ka likumsakrīgi. Un uzreiz, uzreiz, uzreiz, uzreiz. Um, <laughs> Jā, pēc desmit sekundēm. Pēc desmit sekundēm 2-1 ir kļuvis um, rezultāts. Um, vienus vārdus atgūst uh, hokeja klubs Zemgālē. Uh, jāmet pa vārtiem no jebkuras uh, pozīcijas. Tas bija tas, ko Liepānieki centās darīt. Skatlis, ko pārsvaru Liepāniekiem neizdevās uh, iegūt. Uh, nu, disciplinēt, atgriezās aizsardzībā Zemgalieši. Nu, šeit Zemgalieši atkal patiesību sakot mm, nepiedodami. Liepānieki kļūdījās vēl lēni atgriezās aizsardzībā. Rezultāts 2-2. Jo interesantāk, eh, Daniels Nomanovs, tad, tad iepriekš jau pieminētais lietuviešu hokeists, raida arī put, nu, nu, pustukšos vārtos. Eh, Kopvērtējumam ar 21 punktu pakāpties uz pirmo vietu. Nu, Liepainiekiem uzvaras gadījumā Uzvars, jā, neizspēlē nu, patiesību sakot, šeit mēs varam pārmetumus veltīt jau zemgaliešiem. Uh, hm, tiem, kas jūt līdz zemgaliešiem, tie, kas jūt līdz liepājai, protams, līksmo 3-2, realizēts vairākums. Nospēlētas 34 minūtes 18 sekundes ar to, lai cīņā par to, precīzāk, vienā no laukuma stūriem. Uzvar šajā cīņā Daudz uzvarēt, divcīgi. Un uh, apgriezienā met Raimons Vilkoits. Un acīm redzot, ir negaidīts šis metiens bijis Nilam Grīnfogalam. Rezultāts kļūst 3-3. Neizšķiet atkal. 38 minūtes, 56 sekundes nospēlētas. Rezultāts kārtībā reizē nešķirti 3-3. Un spējās. Ieraida ripu tālāk. Un pieslēdzās, un mākslinieks pojots skaisti, skaisti, skaisti, skaisti. skaisti. 4-3. 4-3 rezultāts atkal hokeja kluba Liepailavā. Nospēlētas 45 eh, minūtes un 37 sekundes spēles laikam vairākumā guva vienādos eh, sastāvos, jā, bet, nu, protams, Un atkal, atkal, <laughs> atkal viens no zemgāliešiem ir palicis eh, bez nulles. Šajā gadījumā tas ir nedaudz sāpīgāk, protams, jo cīņa par atlikušo ripu vārtu priekšā. Mitīs Kornīlovs varētu būt. Nu, katrā ziņā viņš bija viens no tiem 5-3. Otro reizi mačā Liepānieki iegūst divu ripu pārsvaru. 10 minūtes, 10 sekundes eh, aizvadīja vairākumā. Pēc eh, šajā mačā nospēlētām 47 minūtēm. Diezgan brīvs metiens no zonas vidusdaļas. Un ripa ir vārtos. Ripa vārtos 4-5, eh, ja mēs skatāmies no zemgājas pozīcijām, jeb 5-4 no liepainieku pozīcijas, pozīcijām. Jāspēlē 2 minūtes 20 sekundes. Varam teikt, ka cīņa sāksies no jauna. Zem, zemgāja cīnās laukums turī. Ir pie ripas, ir arī aiz vārtiem. Mm, slīd pārlaukumam vai lido pārlaukumam ripa šo spēli. Varam secināt, ka mačs sanāca. Tieši tāds, kā gribējām, aizraujošs, interesants, dinamisks un ļoti, ļoti intriģējošs. Paldies par uzmanību! Visu labu!